a kú ìpàdé o ẹ̀yin ènìyàn ọlọ́run àkókò péréte ńlá nílò fún ìpàdé yìí gẹ́gẹ́ bá a ti jọ sọ wípé ọgbọ̀n ìṣẹ́jú péré la fẹ́ lò fún ìpàdé yìí hallelujah hallelujah hallelujah. Ah, ìyá wúrà dìde kò jẹ́ kí n jókòó sábọ́lá ẹ bá mi sùn fún un ó jókòó. ó jókòó síbẹ̀ yẹn ààyè mi lélẹ́yìn nígbà yẹn ó jókòó sí. Ah, kí n jókòó síbẹ̀ yẹn. Mm-hmm àní kò dìde kò lọ jókòó. ààyè mi ni bí mm-hmm. lọ jókòó síbẹ̀ yẹn. kí ló ń ṣẹlẹ̀ kí ló ń ṣẹlẹ̀ mi ò lè dìde. Ah, ẹ ní sùúrù ẹ ní sùúrù. màmá wa ní olúwa ẹ jẹ́ ká gba àlàáfíà láyé ẹ wá jókòó sàpàbí. olùṣọ́ máa wojú yín o. ẹ ní sùúrù kí àlàáfíà lè jọba yẹn á bẹ ọ̀tún á bẹ òsì. kí lẹ sọ yìí àwọn áńgẹ́lì wọ́n ní ipò lọ́rùn àjọ hmm. ah, dá ìjọ yìí sílẹ̀ ni àjọ hmm. dá ìjọ yìí sílẹ̀ ni ibo la yèmí tọ́ sí ibi tó tọ́ sí. ẹ̀yẹ jókòó ẹ má bọ̀ báyìí. àkójọ ah, ah, kò lè jọ ẹ palẹ̀ mọ́ àpàdé tí wọ́n bá ti lè jókòó síbẹ̀ ẹ palẹ̀ mọ́ pàdé mi dìde. Ah, wọ́n lè mọ̀. àní fíìmù àwa ní òjò yìí. wọ́n lè mọ̀. dídé yín ó ní í fi ṣe pẹ̀lú ìpàdé yìí bẹ́ẹ̀ ti dé bẹ́ẹ̀ ti rí pé ẹ ti pẹ́ lẹ́yìn available space tó bá wà ẹ jókòó síbẹ̀ kí ìpàdé kó lè lọ ní ìrọwọ́ rẹ̀ sẹ̀ ṣe pé ìpàdé ìjọ ọlọ́run kì í ṣe ti olóṣèlú ẹ jẹ́ kí àlàáfíà kó jọba nínú ìjọ àti inú ìpàdé yìí. bẹ́ẹ̀ni. ẹ jọ torí Ọlọ́run. dákẹ́ dúró bẹ́ẹ̀ yẹn dákẹ́ dákẹ́ dákẹ́ kí ló jókòó olùṣọ́ màmá wojú yín. ẹ sọ fún kó dìde kó lọ jókòó síbẹ̀ yẹn. ìyá wúrà ẹ̀yin ẹ̀ tètè fún wọn láti jẹ́ kálàáfíà lè jọba. tó o bá ti dúró ìjókòó síbẹ̀ yẹn kò sí pàdé ibi tí máa jókòó sínú mọ́ olùṣọ́ dìde ń bẹ̀ yẹn kó lọ mm-hmm. jókòó. Mm-hmm. ẹ sọ fún o. Èsùmàrè Èsùmàrè o nínú ìjọ ọlọ́run alàgbà ah. Èsùmàrè.